oficiales retirados del ejército. Eso ya está declarado. Por favor, que no siga otra vez haciendo esto, haciendo esto, sus cosas mentiras, porque estamos hablando verdades. No queremos regresar nuevamente atrás. Queremos en paz, como se dice el dicho que, se cumple la paz. Eh, vamos con, las firmas, pues, las 14 comunidades que estamos afectados. ¿Y la prueba? ¿Cuál es la prueba? Pues la prueba es una copia del documento. No solo es Tabal, es todo el municipio de Nevada, toda la región Ixila que está afectada. Ajá, el asiento de esa finca donde, digamos, se le da a la nación y posteriormente que a la propiedad de Salval, que son las 33 caballerías, ¿verdad? Y manzanas, pasan a nombre de la nación. ¿Quiénes son las víctimas? Aquí las tiene usted enfrente. Aquí está, y si va a Salval, va a estar todo el pueblo de Salval reunido, y ese es el pueblo que fue víctima de una represión. Ya que pues, nosotros no pedimos que hubiera guerra, no, pedimos que hubiera genocidio, no pedimos nada de eso. pensarían ellos que la población ya no existe en ese momento porque es el día, es el tiempo de la guerra, es el tiempo armado. Ese momento que cuando estaba bombardeando estaban eh, dando vueltas en los helicópteros en Las, en las Vegas, en las montañas, en el sector de Tzalbalpa. Y en ese momento pensaría el gobierno que ya no existe gente, pero siempre la gente ahí estaba todavía porque el gobierno quería apropiar o, quitar el terreno a, a la gente, pero...